never never هرگز هیچ وقت never It is now or never. It's now or never. It is now یعنی الان اکنون or یا never هرگز. It's now or never. یا الان یا هیچ وقت. It's now or never It's now or never I never liked math. I never liked math. I never یعنی من هرگز liked گذشته دوست داشتن گذشته like یعنی دوست داشتم خوشم می آمد I never liked منفیش کرده من هرگز دوست نداشتم math ریاضیات I never liked math من هرگز ریاضی را دوست نداشتم I never liked math I never liked math